ілюзію адносна выбараў э, якраз такі ў развязе няма не адносна іх вынікаў не адносна таго як яны будуць адбывацца хутчэй тут гаворка вядзецца пра э, Тое, што э, еўразвяз цікавіць акцэнтую ўвагу на адсутнасць рэпрэсій у краіне. Это не падаецца больш важна і гэта будзе ўплываць на пазіцыю развяза дачынення Беларусі.